Terminamos, terminamos, terminamos. saber a dónde voy en realidad. Si es de... Nunca me la seperti seperti Titanic. ¿Era Titanic? ¿Era ah, Titanic? La era Titanic. Antes que no